Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a câștiga. m-am gândit că a câștiga pentru mine înseamnă și bani, înseamnă și o relație împlinită și să am copii, să fiu o bună actriță, dar uh, căutând ce înseamnă pentru mine a câștiga, mi-am dat seama că înseamnă ce mi s-a întâmplat astăzi, că după foarte, foarte mult timp, cred că sunt câțiva ani de zile, în care am crezut că nu pot ceva, astăzi m-am enervat uh, constructiv înăuntru meu și mi-am zis că trebuie să schimb starea asta din nu pot în uh, starea că pot face cel lucru pe care practic uh, l-am ținut, um, nu știu, captiv cumva câțiva ani de zile. Pot să fac. Asta înseamnă. Și am simțit că am câștigat. Pentru tine ce înseamnă a câștiga? Ciao!